гадова дитая, гори, бити манчирен пар. Мяма ма пата подус гасем. Дичтен парва. Шраб хадайс. Сарам сабликум шедода. پہ دہ تس اصل پہ زین کرزور پزور پوور پور کھی شان پور ترا گھر تجارت کاربار گھر تاربا کمہ مے تلزہ کمہ کچک ویتہس الزام یپر درا بچور دوستس سن مے سوزو یہش کش وال دس آٹوس منس پانچ شی بو اَتہِ ووٚنُس دوستَن دوٚپنَس یَتھ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان وَلہٕ مےٚ سۭتۍ گاو ہٮ۪تھ پَتہٕ روٚٹُکھ یہِ مُخبِر اوس پَتَے تہٕ روٚٹُکھ پُتُت نملہِ منٛز روڈ کیٚنٛہہ روٚٹ حظ اٮ۪س ایچ اووُن پانَے ماربٔتی منٛز ٲسۍ آمٕتۍ سِوَل وردی لٲگِتھ یوٚتام یِمَن برٛونٛہہ کُن ٲسۍ وٲتمٕتۍ اوٚتام اوس نہٕ یِمَن پاوٕ پاے لوٚگمُت کِہیٖنۍ تہِ چوبیس موسم بچہ تگوک نس کنجنگ کری لگوہس ایکٹ راتو رات وات جمس مجھ و ظلم سپدان اہل ستھا سپدان کن نہ سپدان ظلم استعمال یم سات نا موجر بنو نسان قونن اچان دار درواز کر بند ان ہان مکان من تھی